guys sekarang eh hari ini ya kita akan main Jackie Chan ya ini game paling memorable banget ya waktu itu ya ini nih Jackie Chan Star Master ya ya mungkin lain kali saya bakal main Gran Turismo ya sesuai waktu itu bikin video pendek di Facebook nyoba PS 4 ya waktu itu penasaran banget gimana sih rasanya main game HP pakai DS 4 ya ya rupanya sama aja kayak pakai game gamepad biasa ya dulu saya pakai stick DS2 sih ya sama tapi agak ngedelay dulu soalnya pakai Lenovo ya dulu <laughs> Ya, langsung saja kita beraksi. Jackie Chan. Jackie Chan. <laughs> Jackie Chan. Bukan Chan ya, Chan. Jackie Chan. Eh, eh. adventure pertama yang saya mainkan waktu dulu ya guys Se eh, sebelum Mortal Kombat saya main ini dulu <laughs> ah uh, iya entah itu minggu depan atau kapan lah kita main Mortal Kombat Solinong ya tapi kita bikin kompilasi bos aja ya Wah, HD banget nih game dia. Tempo HD banget ini ini game. arahnya nih Wih, canggih bet. Okay, boss, we're on to it. We'll get it and bring me the old man. Uh, anjay. Teknologinya nggak kayak sekarang, anjir. Aku jadi lapar. <laughs> Apaan tuh? Hey, where do you think you're going? Kakek. Isn't that your grandson? Wah, anjir, kakek. kayaknya diculik guys baru tahu saya dulu tinggal lihat intro dulu tahu lah waktu kecil asal main aja jarang dilihat intronya woi anjir baru tahu saya anjir awal mulanya di tempat ini tuh karena si Jackie bingung si kakek kemana arahnya iya gitu guys aduh anjir <laughs> kampret emang jadi di sini ada tiga ya tiga stage kalau gak salah satu ke sini satu yang ini yang pertama satu lagi ini uh, udah terlalu ingat saya anjir dulu pokoknya saya udah jauh anjir waktu dulu main di PS1 oke langsung saja kita ke stage pertama use the grab button to open doors oke okay. oke okay. kita praktek dulu Wih. Oke, ini gak ada puisinya. <laughs> Brasil. О, ведь готов ослен. Come on, yo, come on. Yeah. Woo! Eh? ayo hmm, satu lagi si kampret gak ada perasaan bikin konten dikejar mulu nyir, <laughs> ini dikejar mobil anjir yeah. eh, iya. <laughs> curang nih aja kok dia tak ini buat tamok tuh ini ini dong pas tembakan ini nice combo palu eh? ketinggalan satu naganya anjir oh dua anjir kayak semua nih ah, biarin lah <laughs> stage kedua guys bukan stage sih uh, apa tuh namanya uh, level ya kalau nggak salah tuh iya bener level satu stage berarti tiga level sama kayak Pepsi Man kemarin eh Pepsi Man dua sih dua level dua scene ya Pepsi Man Sin namanya bukan, bukan level sip Is, itu lagunya serem keren gitu lagunya ya panas hmm. ini makan ini ikan makan ini aja gak kena kok batuk-batuk gitu ya makan tuh hmm. <laughs> Ih, mantul. Oh, ah, meja ini gak bisa, eh. Itu ngapain bisa-bisa, makan tuh, eh. Awas. Makan di kursi. Lagi <laughs> tumbang. Apa lu? Sini lu. Pancinya tuh bisa diambil. Oh, bisa. Makan. <laughs> Duh. batuk siapa ini hmm. woi ini loncat kaget mama mama, I am very angry with you what did <laughs> I do to you marah anjir eh bukan bukan sendiri Hmm. Sekali lagi. Hmm. Jatuh bogem. jatuh vámonos. No solo 第一种机制。 아니야. 음. 로, 음. 오, 이게, 이 이게. 로 What's the matter, delivery boy? Someone forget to tip? No. ماشي بعيد المهم العب المهم العب يا جماعه level ketiga It's oh. Gak ada naga Oh itu dia naganya know Look at this dude. Kirain gak ada mobil. Eh, Rezeki. Eh. Iya. Yeah you guys can touch me anjir anjir anjir anjir, anjir, anjir, anjir, anjir, anjir. jago <laughs> mereka kita kabur aja mereka jago aja dulu tuh yes, yes, yes. yang pakai baju hitam bisa ngehindar gitu kalau orang-orang kayak gini gampang ya. oh oke cuma marah deh sini lu kayaknya ada sesuatu hmm. sini doang oh my head oh my head my head sakit kasihan Oh, mati guys. Ambil darah Ngapain loncat nih? <laughs> aku tidak menyakiti tidak mau menyakiti kalian sini oh anjir anyone know massage aku hilang ya perasaan tadi di sini ada sesuatu gitu Thank misalkan ada pun kampret itu ini mobil yang tadi eh nih sama kalian doang yang bikin kesel jago-jago belutu sini lu tabok pakai ikan tabok sini lu nyata ada darah di sini ah biarin lah ini aja yang panggil polisi sih sih hmm. mesti aneh deh Indonesia ya jangan kemana oh kesana ah ini bang jago bang jago doang yang bisa nurut hmm. masih dia doang yang bisa tuh sana Dapat tiga berhasil dengan ngeselin ini G shape nya gimana anjir use the dive roll button to avoid obstacle and enemies hmm, hmm, over here apa gak jelas weh oh bos ini, iya. oh, bos pak itu kita hmm. sindu curang jadi saya gak tahu apa-apa oh ini bisa gitu sini lu hmm, hmm, hmm, hmm. hmm angiel, o angiel. Szmetrol. Boże, Your aim as bad as your cooking. Delivers! <laughs> Is that any way to run a restaurant? oh, itu pancinya ada lagi. There's plenty more where that came from. What's cooking? What's cooking? There's plenty more where that <laughs> came from. Just the you one ton. Aduh. Aduh, keinjak dibanting. Hmm, hmm, rasain tuh. Ini lagi. Wah, mati Hmm. Panci, panci, panci. Hmm the ridiculous. You call that service? Mm. What a mess! What a mess! I should clean this up. oh, no, I anjir. bye bye. Kasian. Konyol banget anjir. Level 3 ya ini. Wah, wow, ini sudah selesai, guys. Satu stage ya mungkin satu stage ada aja ya untuk hari ini dia ya. lumayan ngeselin ya di level keduanya ya mungkin sampai di sini ya video hari ini mohon maaf kalau ada kesalahan yang tidak eh kesalahan kata-kata yang tidak enak didengar ya insya Allah besok atau kapan ya lusa atau kapan-kapan lah kita bikin konten Resident Evil eh, what's going on <laughs> kita bikin <laughs> konten Resident Evil Jackie ya ah! <laughs> teriak injer. ya insyaallah gitu kalau gak Resident Evil ya palingan sesuai janji saya akan bikin The of Us ya itu juga kalau gak males entah kenapa males gitu bikin The of Us ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya